assalomu alaykum yurtdoshlar andijon mebi kanaliga xush kelibsizlar kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar yoqqan bo'lsa mebelimiz bitta laykni qo'llab quvvatlab turasizlar bu spani garniturimiz sakson oltmish to'qqiz modeldagi spani garniturimiz ko'rishinglar mumkin shkaplari shkaplari ikki yuz to'qsonlik razmeri bo'yi ikki yarim chiqadi bo'yi endi sizlarga ichlari bilan ko'rsatib o'tamiz ko'rishinglar mumkin mdf mahsulotlik tepaga zarlar bilan qilingan hop birinchi eshigimiz ichida polkalar bor hop o'rta eshigimizda tepada polka va vishilka ko'rishinglar mumkin keng joy ha bu tarafimizda ham polkalar polkalar qo'yilgan ho'p spaniyamiz spaniyamizni razmeri ikki yuz yigirmaga bir yetmishlik matras bosh taraflarni ko'rishlar mumkin zarlar bilan qilib qilingan e, mana turkovat qilib qilingan baxmal materiali baxmallik oyoq taraflarini ham ko'rishinglar mumkin xudo juda chiroyli variantda ho'p ikkita tumbichkasi bitta stolchigi va mana tosh oynagi tosh toshoynani tepasida ham bezak